очекуваш народе? Мене сигурно не. во воскресение од толку превартувања со свртен ум повеќе ќе не исправи од било кој во државава. Каков Трајко, каков Петко, год се за председател. И не, пак со скрстени раце. Ке има кој да ни раздигне нередот, ке има кој да ни воспита децата, ке има кој да ни изора нивата ни раце ви се раце, ни уста уста. Што им е функцијата? А, да, со рака да ве сваќам. Туку малце мултитаскинг нешто? Или очите доволно ви се наполнија со страот и немири, крвави неправдини и жолчните шкоти. Нозете пајдушко наназад играат, а грбото долгови до земја паднат. За греото сме. Тоа самосожалувањето е наша најсилна особина. Од активизам предпочитаме саможалење и слепо телевизиско верување. Немаме, не можеме, не смееме, не даваат, она не сакаме, најреално би било, ама добро. Две вечно припишувани диагнози никако да излечиме. Кукавичлукот и парализата на гласните жици. Не само во вени, И во артерии капилари ми се протнале. Ама се си мислам, па и кукавици да бевме, ќе крикневме од болка. Или пак, кукавицата во вас се храни со мечите за Југославија, тоа за оние кои живееле в неа, а за останатите – странција. А за Македонија – некој, било кој, некој без кукавица в него, а знам кој субрата Рој. Не ли ви стана? Не ли ви стана некако досадно? Мене, од толку молчени и древени, никогаш. Тоа ти е македонштина. Се го сакаме тоа што не следува, без да му предходиме. Знам да човек од човек, бар од македонската вероисповед, си сака покорност си сака стравопочит, си сака тортури малиот мозок. Тоа ти е. Така бар власта, што толку силно ја посакувате и под кожа ви влегла, ќе може слободно законски да ви ги репресира потребите. Ама па и тоа го сакате, некој да ве владе. Место стадо, еве, за промена, јато бидете. Само што кафеске беше тоа, та целиот југ в него да го собере. Ма сите до еден беззвучни согласки, заробен глас, закотвен за удобната фотелија. Ви нема рамен. Бар отпечатоци да оставате зад вас, а не тоа прстот од далечинскиот не се одлепува. Ко волшебно стапче вие. Со абракадабра до поведар ден. Со абракадабра до померен сон кои убавини ги очекувате од главонемо прифатење на фасадирани приказни? Зошто не ја препознавате собствената засегнетост како повод да реагирате? Зошто секоја предпоставена реакција ја доживувате како веќе однапред абортирана? Ако утре избие бунт, дали би го поддржале и зошто не? Ви благодарам.